Znudo, Koniec spanie, Czas na przygodę. Z Jaśkiem i Tomkiem. Zaśka, słucham. To słuchaj, tu jest kwa nudna. Czyżby? Ku... a. Co jest? Wlazłem w jakieś gunwo. Nieważne. Justyna, co? Patrz, flaki! Daliście się nabrać, jestem motylkiem! Papa! Pa. Miał.